लिब्रे ऑफिस बेस पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है इस ट्यूटोरियल में हम लिब्रे ऑफिस में सिंपल फॉर्म के बारे में सीखेंगे यहाँ हम दर्ज जेल बातें सीखेंगे फॉर्म क्या है विजर्ड का इस्तेमाल करते हुए फॉर्म कैसे बनाएं? अभी तक लिब्रे ऑफिस का इस्तेमाल करते हुए हमने डेटाबेस में टेबल्स बनाने के बारे में सीखा जहां हम डेटा जमा करते हैं लेकिन डेटाबेस टेबल्स के अंदर हम डेटा कैसे दाखिल करें एक तरीका है कि टेबल्स की सेल्स में डेटा बराह रास्त टाइप करें जैसा कि हमने गुज़िस्ता ट्यूटोरियल में किया यहाँ जल्दी और साथ ही साथ कम से कम एरर्स के साथ डेटा दाखिल करने के लिए एक और तरीका है और वो है फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए फॉर्म डेटा दाखिल करने और डेटा एडिट करने के लिए फ्रंट एंड या यूजर इंटरफेस है मसलन सिंपल फॉर्म टेबल में फील्ड्स पर मुश्तमिल हो सकता है चलिए लाइब्रेरी डेटाबेस की मिसाल पर गौर करते हैं जिसे हमने गुजश्ता ट्यूटोरियल में बनाया है लिहाजा सिंपल फॉर्म बुक्स टेबल में फील्ड्स पर मुश्तमिल हो सकता है और अब इस फॉर्म का इस्तेमाल बुक्स टेबल में डेटा दाखिल करने के लिए किया जा सकता है चलिए सीखते हैं कि फॉर्म कैसे बनाएं। पहले लिब्रे ऑफिस बेस प्रोग्राम को शुरू करें अगर बेस प्रोग्राम खुला नहीं है तो हम नीचे बाईं जानिब स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और फिर ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे फिर लिब्रे ऑफिस सूट पर क्लिक करेंगे और फिर लिब्रे ऑफिस बेस पर क्लिक करेंगे अब open an existing database file option पर क्लिक करें recently used drop down box में हमारा लाइब्रेरी डेटाबेस दिखाई देना चाहिए तो अब इसे मुंतखब करें और फिनिश के बटन पर क्लिक करें अगर लिब्रे ऑफिस बेस पहले ही खुला है तो हम सबसे ऊपर फाइल मेन्यू और फिर ओपन पर क्लिक करके लाइब्रेरी डेटाबेस फाइल library.odb को ओपन कर सकते हैं मुतबादिल तौर पर फाइल मेन्यू में रिसेंट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करें और library.odb को मुंतखब करें अब हम लाइब्रेरी डेटाबेस में हैं। लेफ्ट पैनल में डेटाबेस लिस्ट में फॉर्म्स आइकन पर क्लिक करें नोट करें कि यहां नया फॉर्म बनाने के दो तरीके हैं create form in design view और use wizard to create form का इस्तेमाल दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करें use wizard to create form अब हम एक नई विंडो देखते हैं जो कि लिब्रे ऑफिस राइटर विंडो की तरह है और इसमें सबसे ऊपर हम एक पॉपअप विंडो देखते हैं जो है फॉर्म विजर्ड बुक्स टेबल पर मबनी अपना पहला फॉर्म बनाने के लिए इस विजर्ड के जरिए जाएं। बाएं तरफ आठ स्टेप्स का ख्याल रखें जिनके जरिए से हमें काम करना होगा हम स्टेप 1 पर हैं जो कि फील्ड सिलेक्शन है और यहाँ दाएं तरफ पर टेबल्स और क्वेरीज नामी ड्रॉप डाउन से टेबल्स बुक्स मुंतखब करें इसके नीचे बाएं जानब हम अवेलेबल फील्ड्स की एक फहरिस्त देखते हैं दाएं तरफ हम फील्ड्स इन द फॉर्म देखते हैं हमें सिर्फ इन फील्ड्स को मुंतकल करना है जो हमें फॉर्म पर चाहिए अभी के लिए डबल एरो मार्क सिंबल्स वाले बटन पर क्लिक करें नोट करें हमने सारे फील्ड्स बाएं से दाएं मुंतकल कर दिए हैं चूंकि हमने बुक आईडी फील्ड को इसके खुद के नंबर्स को खुदकार तरीके से तैयार करने के लिए सेट किया है हमें फॉर्म पर इसकी जरूरत नहीं है तो चलिए इस फील्ड को पीछे बाएं तरफ मुंतकल करते हैं दाएं तरफ बुक आईडी पर क्लिक करें और उस बटन पर क्लिक करें जिस पर एक लेस देन का सिंबल है तो अब सबसे नीचे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके अगले मरहले पर जाएं। स्टेप टू चूंकि हम सिंपल फॉर्म बना रहे हैं तो अब के लिए इस स्टेप को छोड़ दें और बराह रास्त नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें हम स्टेप फाइव पर हैं अरेंज कंट्रोल्स ये भी नोट करें कि हम बैकग्राउंड में एक ऑरेंज बैकग्राउंड में बुक्स टेबल देख सकते हैं arrangement of the main form नामी लेबल के नीचे चार आइकन्स पर क्लिक करें जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं हम देख रहे हैं कि लेबल्स जैसे टाइटल मुसन्फ वगैरह नामी टेक्स्ट बॉक्सेस की तरतीब बदल रही है कॉलमनर लेबल्स लेफ्ट नामी पहली तरतीब का इस्तेमाल करें और पहले आइकन पर क्लिक करें यहाँ लेबल्स बाएं तरफ और टेक्स्ट बॉक्सेस दाएं तरफ हैं, एक आम कागज के फॉर्म की तरह अब आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें हम सेट डेटा एंट्री नामी स्टेप 6 पर हैं अभी के लिए हम इस स्टेप को छोड़ देंगे और अगले मरहले पे जाएंगे step seven apply styles note करें कि जैसे जैसे हम लिस्ट बॉक्स के हर कलर को क्लिक करते हैं वैसे ही विंडो का बैकग्राउंड कलर बदल जाता है इस पर क्लिक करने से आइस ब्लू मुंतखब करें अब आखिरी मरहले पे जाते हैं स्टेप 8 अब आप फॉर्म को नाम दें हम अपनी मर्जी के नामों को इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अब के लिए टेक्स्ट बॉक्स में वजाहती नाम बुक्स डेटा एंट्री फॉर्म लिखें जो कि name of the form label के नीचे है अब how do we want to proceed after creating the form पहला वर्क विद द फॉर्म मतलब हम डेटा एंट्री के लिए फॉर्म का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे फॉर्म का डिज़ाइन तब्दील करने के लिए हम मॉडिफाई द फॉर्म मुंतखब कर सकते हैं जिसे हम बाद में देखेंगे अभी के लिए हमने कर दिया तो सबसे नीचे फिनिश बटन पर क्लिक करें अभी हमने विंडो टाइटल पर बुक्स डेटा एंट्री फॉर्म नामी अपना पहला सिंपल फॉर्म बना दिया है नोट करें कि टेक्स्ट बॉक्सेस वैल्यूज से भर गए हैं जैसे एन ऑटोबायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू वगैरह ये वैल्यूज कहां से आई हैं हमने इन वैल्यूज को बेस ट्यूटोरियल के पिछले हिस्से में बराह रास्त बुक्स टेबल में टाइप किया था अब ये फॉर्म डेटा एंट्री के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार है हर वैल्यू पर जाने के लिए टैब कीज पर क्लिक करें नोट करें कि फॉर्म दूसरी किताब की मालूमात दिखा रहा है अब टाइटल कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ है हम हर किताब की मालूम पर भी जा सकते हैं दूसरी सूरत में ब्लैक ट्राइंगल आइकन पर क्लिक करके रिकॉर्ड मुंतखब कर सकते हैं जो सबसे नीचे फॉर्म नेविगेशन टूल बार में दाएं तरफ इशारा करता है नोट करें कि record number three of five यहाँ दिखाई देता है नोट करें कि बेस टूल टिप्स जाहिर करता है जब हम अपना कर्सर इन सिया एरो आइकन पर रखते हैं first record previous record, next record और last record. हम इनका इस्तेमाल करते हुए रिकॉर्ड्स में यहाँ वहाँ जा सकते हैं अब हम लिब्रे ऑफिस बेस में सिंपल फॉर्म पर इस ट्यूटोरियल के अख्ताम पर आ गए हैं मुख्तसर में हमने सीखा फॉर्म क्या है विजर्ड का इस्तेमाल करते हुए फॉर्म कैसे बनाएं spoken tutorial project talk to a teacher project का हिस्सा है जिसे हुकूमत हिंद के एमएचआरडी वजारत के कौमी खानदगी मिशन ने आईसीटी के जरिए हिमायत की है इस प्रोजेक्ट की मावनत spoken tutorial dot O R G ने की है इस पर मजीद मालूम दर्ज लिंक पर दस्तियाब हैं इस ट्यूटोरियल का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है हमारे साथ शरीक होने के लिए बहुत शुक्रिया